ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito mu cigwa cy'uno munsi turi burabire hamwe amajambo avuga ngo yesu niwe atanga ikiruhuko yesu niwe atanga ikiruhuko dusenge uhoraho mwami ushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe ntirihabwe icyubahiro abantu bawe mwami kuri uno munsi udasanzwe tuje imbere yawe kugira ngo twigishwe nawe mwami turakwinginze njyewe umusabyi wawe ubwo ngiye kuba igikoresho cyawe kugira ngo mvuge nawe ubwire abantu bawe mwami ano majambo ubwo twese tugiye kuyigira hamwe tuyakire ntayavuye ku rukundo rwawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen hariya mu gitabo cy'abaheburayo igice cya kane ku murongo w'icenda nuko rero haracyariho uburuhukiro bw'isabato bikiwe abantu b'imana nk'uko dusanzwe tubizi abantu b'imana ni abantu bizeye yesu kirisito maze nawe akaba yarabatsindiye nicyo gituma icyigwa tugiye kurabira hamwe uno munsi kivuga ngo yesu niwe atanga ikiruhuko kandi akagitanga kuri ba bandi bamwizera maze nawe akabaha kwitwa abana b'imana igitabo cy'abaheburayi igice cya mbere hamwe n'igice cya kabiri hatwigisha iby'imikwa rya yesu kiso nk'umutware n'umutabazi w'ubwoko bw'imana kubera yuko igikorwa cyiwe gikomeye yategerezwa gukora yari yahejeje kugikora icete paul yandikiye abifilipi igice cya kabiri uhereye ku murongo wa gatanu gushyikana ku murongo wa cumi na rimwe harabyerekana neza havuga yuko yesu kubwo kwicisha bugufi no kwemera kungana nkatwe byatumye yemera gupfa kandi amaze gupfa agapfa urupfu rukabije rubi rwo ku musaraba ngo yaciye yimikwa aba umwami aba igikomeye kugira ngo amahanga yose n'amoko yose azakizwe ku bwiwe kandi ababa ku isi bose baze bature yuko kirisiti umwami wacu ari uhoraho kugira ngo biheshe data twese icyubahiro hariya mu gitabo cy'abaheburayo igice cya gatatu hamwe n'igice cya kane hoho haca hatumenyekanisha yesu nk'umwe azoduha ikiruhuko cyasezeranye uhereye ku kuremwa kw'isi nk'uko hariya mu gitabo cya samweri igitabo cya kabiri cya samweri igice cy'indwi ku murongo w'icumi gushikana ku murongo wa cumi na rimwe abantu b'imana bari barasezeraniwe umwami n'umucunguzi azoza mu rubyaro rwa dawidi uwo akaba ari we azokiza abantu abansi babo gutyo bagashobora guhabwa uburuhukiro bwuzuye rero isabato ya mbere yaranzwe n'ubuzima butunganye bari kumwe na wa wundi aha ndiko ndavuga yuko isabato canke ikiruhuko cyabayeho ubwa mbere igihe imana yari yihejeje kurema adamu hamwe na eva isabato ya mbere ya adamu na eva yabaye bafise ubuzima busa n'ubw'imana mu isi itunganye kandi uko bano babyeyi bacu ba mbere baba bari kumwe n'imana bakomeza kuzura nayo no gusa nayo ibihe bidashira igihe imana ikuye abisirayeli mu gihugu cya egiputa isabato yongeye kuba ikiruhuko cy'isabato kubera ko kuziririza isabato mu buryo nyakuri byashyira mu ngiri isezerano ryavuga ko imana izokongera kugarukana iryo tungana kundi gushasha igihe icyaha kimaze kuza isabato yakomejwe kuruhuka isobanura yuko bya byiza byari bihari inyuma y'icyaha gitara imbere y'icyaha kitaraza n'aho icyaha cyaje izokongera imana izokongera gusubiza ibintu byose ku rutonde iyo turizirira igisabato rero tuba twibuka ko imana yadutegekanirije ibiruta ibindi byose kuba byiza igihe yarema isi n'igihe yayiducungurira ku musaraba igihe adamu na eva bari bacumuye kuziriza isabato mu buryo nyakuri nk'uko biri ubwa mbere hoho bitugarukana ku gikorwa c'irema biduha kandi imponjo muri ino si y'imburakimaro kugira ngo dushobore guhonja kuri kazoza imana izoduha mw'isi shasha kubera yuko iminsi yicumye abantu bakibagira iby'imana yerera ababwiye igihe imana ikuye ubwoko bwayo mu gihugu cya egiputa nako iyo dusomye hariya muri kuva igice cya munani ku murongo wa mbere hamwe na zaburi y'ijana na gatanu ku murongo wa mirongo ine na gatatu gushikana ku murongo wa mirongo ine na gatanu imana yakuye abisirayeli muri egiputa ibajyana i kanani aho bari gushobora kure gukorera imana kandi bakayumvira imana yabwiye farawo yuko bagomba kugenda ahantu bagasenga imana yabo bagatanga ibimazi kandi bakayiha icyubahiro kibereye bagomba gushika ahantu bahabwa umwidegemvyo wo kuruhuka isabato icyo farawo yari yarababujije kuva igice cya gatanu ku murongo waho wa gatanu imana yashaka yuko abisirayeli bava muri icyo gihugu cy'ubuja maze bakagenda mu gihugu cy'isezerano cy'i kanani aho ubuzima bwabo bwagomba kuba ubuzima bunezererewe bw'umunezero Banezererwa imigenderanire bategereza kugiranira n'umuremyi wabo kandi akongera akaba n'umucunguzi wabo nk'uko byari biri ku isabato y'igihe kirema icyo gihugu cy'i kanani cyari ikibanza cyatoranijwe cyari gushobora gutuma baginabira imigenderanire yimbitse n'umucunguzi wabo kandi bakanezerererwa ibyiza byiwe uko niko byari bimeze ku babyeyi bacu ba mbere hariya muri edeni kuruhuka isabato ijambo ry'imana rimbarira yuko uko isabato itashe imana yaraza bakaruhukana niko byagomba kumera no ku bisirayeri hariya muri kuva igice cya mirongo ibiri ku murongo w'umunani gushyira ku murongo wa cumi na rimwe hamwe no gusubira mu byagezwe igice cya gatanu ku murongo wa cumi na kabiri gushyikana ku murongo wa cumi na gatanu imana yajyanishije isabato yo mu gihe cy'irema n'ikurwa muri egiputa ry'abisirayeli isabato nk'icyibutso cy'irema yongeye kuba kandi icyibutso cyo gutabagwa kwabo bava mu gihugu cya egiputa irema iremwa n'itabagwa ry'abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa byose uko ari bibiri bibumbiye mu ibwirizwa ry'isabato neza na neza nk'uko nk'uko atari twebwe twiremye ubwacu ntidushobora no kwicungura nyine ibi ni ibintu bibiri bijyana ubwacu ntabwo ari twebwe twiremye kandi ntabwo ari twebwe dushobora kwicungura mu kuruhuka rero duca twibuka ko tubeshejweho n'imana imana ariyitegeka mu buzima bwacu kuruhuka isabato bigaragaza akaranga n'icyubahiro n'ububasha duha imana nk'umuremyi wacu n'umucunguzi wacu kuziririza rero isabato ni akaryo keza ko kuvuganamwo iby'agakiza Kabonegwa mu kwizera yesu kirisito honyine kuziriza isabato igihe tuba turuhutse isabato ni umwanya mwiza wo kuraba mu nyonga h'imana kugira ngo turabe urukundo rw'imana idukunda rw'ibihe bidashira yamara nk'uko tumaze kubyumva abisirayeli igihe imana yari kirabakura mu gihugu cya egiputa bagomba kwizera ibintu bibiri imana nk'umuremyi wabo kandi ikaba n'umucunguzi wabo bagomba kuyiha icyubahiro kikwiriye mu kuruhuka cyo ku bisirayeli byari ibintu by'ingenzi cyane kandi ku kumbure mbega natwe byoba ari ikintu cy'ingenzi cyane abisirayeli bobo nk'uko mu gitabo cy'abaheburayo igice cyaho cya kane niho turi turi ko turasobanura babisobanura neza bavuga iki bavuga yuko abisirayeli mu gihe cya kera babujijwe gushika mu buruhukiro kubwo kutizera ibi tubirabira hehe igihe abatasi igihe abisirayeli bari bashyitse i kadeshi barineya hano hantu abatasi bari bagiye bagenda gutata abisirayeli bazanye inkuru y’inca mugongo hariya mu guharura igice cyawo cya cumi na gatatu abatasi bavuze yuko abagabo b'igihugu bari kubarerekezamo kuza n'abagabo b'inkomezi banini cyane kandi ibisagara byaho ni binini cyane biragoye kwinjiramo abisirayeri bose bamaze kubyumva bagira ubwoba baravuga ngo mu bagabo ntabwo tuzobashobora mbere n'ibisagara byabo ntabwo tuzoshobora kubimena hano muri yosuwa na karebu nabonye ubwabo baremeye yuko icyo gihugu ari cyiza kandi yuko kirimo ibigatanya kandi yuko n'ibisagara byabo ari binini binini cyane ariko baremesha abisirayeli muri rusange abisirayeli baribagiye amajyamba imana yari yababwiye yuko izosohoza amasezerano yayo ikabashikara mu gihugu yabasezeraniye guharura igice cya cumi na kane ku murongo w'indwi gushikana ku murongo w'icyenda byongeye kandi abantu bari bagiye ibyago bikomeye imana yateje abanyegiputa kuvaho igice cy'indwi gushikana mu gice cya cumi na kabiri abisirayeli bari bagiye ibitangaza imana yakoze byo gukura amazi mu gitanda aracibuye kuvaho igice cya cumi n'indwi kandi abisirayeli baribagiwe ukuntu imana yabihishurira mu nkingi y'igicu canye mu gisaka cya caka muriro, kuva igice cya mirongo ine ku murongo wa mirongo itatu na gatandatu gushikana ku murongo wa mirongo itatu n'umunani rero abisirayeli muri rusange barananiwe no kwizera kandi imana yari yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibereke yuko ari umuremyi kandi yuko ariyo yifuza kubacungura ikabegurira igihugu gitemba amata n'ubuki aho bagomba kugira ubuzima bwiza burangwa no kugororoka no gusa n'imana ubwayo ishusho yari yatakaye mu muntu kubera icyaha yagomba kwigaragaza biciye mu kwizera abisirayeli bose bakaruhuka isabato maze bamara kuruhuka isabato bagahabwa ibyasezeranywe haba ibyakahise cyane ibyakazoza imana yari yarasezeraniye abo bantu bayo ingabire zari zirengeye izo abantu bashobora gushikira ibyo ni nibyo byatuma zari gishingiye ku buntu kandi ko zari gushobora kugerwaho biciye gusa mu kwizera ariko iryo sezerano imana yabahaye ntiryabagiriye ikamazi kuko ritavanzwe no kwizera mu mitima yabo abaheburayo igice cya kane ku murongo wa kabiri igitabo cy'abaheburayo kibandanya gihanura abantu abaheburayo igice cy’icumi ku murongo wa mirongo ibiri na kane kwiyumvira ko kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'ibikorwa vyiza ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'imana abaheburayo igice cya cumi na kabiri ku murongo wa cumi na gatanu igitabo cy’abaheburayo, kiraduhanura kikaduhamagarira ngo abumva rino jwi bose ntibashobore gutakaza agakiza n'ubuntu ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'imana bwatanzwe kandi bwatanzwe ku buntu pawuro mu kuvuga amajyambo yiwe abaheburayo igice cya kane ku murongo wa mbere uwa gatandatu hamwe n'uw'umunani avuga yuko rino sezerano nk'uko abisiraheli bobo batarishitsemo kubera yuko batizeye isezerano ni iry'imana yari yababwiye yuko bagomba kuruhuka isabato maze bakaba bibuka yuko ari imana yabaremye kandi yuko imana nyene ari bacungura biciye mu kubakura mu gihugu cya egiputa mwibuke yuko igihe imana ibakuye mu gihugu cya egiputa hariho ibitangaza byakoretse harimo ibyo gusiga amaraso ku bishimaryango byabo byose byerekeza yuko kugira ngo umwana w'umuntu akire hagomba kuboneka ikintu giseswa amaraso kino nacyo yari umwana w'imana yesu kirisite yagomba kuza hano ku isi kugira ngo abamwizera bose baze bakire abisirayeli bagomba kwizera bino bintu bibiri kandi bakabyemeza bakaba babyibuka babiha babihimbaza babinezererewe basa n'imana mu kwitondera isabato iboneka ku munsi ugirindwi. ariko ntabwo bashoboye kubikora bamaze kureka kubikora ntibashika mu buruhukiro imana yari yabasezeraniye ariko paul avuga yuko iryo sezerano ryo gushika mu buruhukiro rigihari iryo sezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho kubera yuko buno butumwa pawuro akoresha imvugo ngo rikiriho bagenzi ndagira ngo mutegere hano hantu neza kuko harakomeye abantu benshi barakunze kuba bohihendako pawuro avuga yuko iryo sezerano ryo gushika mu buruhukiro rigihari iyi mvugo ya pawuro ngo rigihari ni kuvuga yuko ari isezerano ryari risanzwe rihari kandi na n'ubu rigihari pawuro yibutsa bano bayuda bo mu gihe cyiwe bano bakirisito bari ko bagenda basubira inyuma bava mu kwizera abibutsa yuko rya sezerano ryari risanzwe rihari na n'ubu rigihari ariko kandi Pawulo abandanya ashyira ko ano majambo avuga ngo uyu munsi rero pawuro amenyesha ko kwinjira mu kiruhuko nyakuri cy'isabato byamye biriho kandi na n'uno munsi bikiriho uhereye mu gihe cy'irema hamwe no gushika uyu munsi maze agaca avuga ngo nk'uko dawidi yabwiye abantu bo mu gihe ciwe ngo uno munsi kandi na yosuwa yarabariye abantu bo mu gihe ciwe yuko uwo mwanya nyene ari cyo gihe cyo gufata ingingo cyo guhitamo imana ngo abe ariyo bakorera bayizere babicishije mu kuruhuka isabato pawulo avuga yuko abantu isezerano ryo gushika mu buruhukiro riri cahari ryari abisirayeli bari bahawe na n'uno munsi riri cyahari ariko kandi harimwo isezerano harimo umuhamagaro wo kuvuga gufata ingingo noneho nawe nanjye niba iryo sezerano tumaze kumva yuko rigihari nta mpamvu yo kurijya ku ruhande ahubwo natwe duhamagarirwa kurijyamwo aka kamo kavuga ngo uyu munsi katurarikira kumenya ko imana yubahirije ibyo yoyisabwa ku ruhande rwayo ariko natwe tukaba duhamagarirwa kuzuza urupapuro rw'ibyo na twebwe ubwacu dusabwa ibwirizwa ry'isabato riboneka muri kuva igice cya mirongo ibiri ku murongo w'umunani gushikana ku murongo wa cumi na rimwe mbere mose yongeye kugibutsa abisirayeri mu gusubira mu byagezwe igice cya gatanu ku murongo wa cumi na kabiri gushikana ku murongo wa cumi na gatanu ibyo bikaba byari byanditswe kuri bya bisate bibiri by'amabuye nk'uko twamaze kubibona tukaba twamaze kubona yuko rino bwirizwa ryari ryerekeza ku bintu bibiri ubwa mbere ku gikorwa cy'imana cy'irema cyo muri edeni hamwe n'ikugwa ry'abisirayeli mu gihugu cya egiputa kukugwa kw'abisirayeli mu gihugu cya egiputa byerekeza ku gikorwa cya yesu kirisito cyo kudukura ko icyaha igihe yamanikwa ku musaraba yohani igice cya cumi n'icyenda ku murongo wa mirongo itatu yasemereye avuga ngo birarangiye kubera yuko icyaha hari habonetse ubushobozi y'uko icyaha kiva mu bantu y'uko icyaha kirimbuka yesu yari karavuga igihe yasemera avuga ngo birarangiye yari karavuga ngo ubushobozi bw'icyaha mu muntu burarangiye harabonetse inkomezi zirukana icyaha mu muntu birarangiye umuntu arabohowe aravuye mu cyaha ni kuvuga ngo ntabwo bikiri isezi ntabwo bikiri ya majyamba abiri gusa kuruhuka isabato ikiruhuko kibonerwa muri yesu kirisito ntago ari kuremwa gusa mu gihe cya kera mbere nta nubwo ari no gucungurwa gusa ahubwo hagiye ko ikindi kintu cyo gushikanwa mu buruhukiro bwo mu bwami bw'imana ndashaka ngo mugenzi uri kurakurikirana kino kigwa uze uratahura neza tumaze kubona yuko ikiruhuko cy'isabato kigina ukuntu imana yaheraheje cyangwa yarangije igikorwa cyayo kirema. nk'uko tubona mu itangurira igice cya kabiri ku murongo wa mbere gushyikana ku murongo wa gatatu hamwe na kuvayo igice cya mirongo ibiri ku murongo w'umunani gushyikana ku murongo wa cumi na rimwe ariko kandi mu kigwa cyacu cy'uno munsi twamaze no kubona yuko kiba n'ikiruhuko kigina ugucungugwa gusubira mu byagezwe igice cya gatanu ku murongo wa cumi na kabiri kushikana ku murongo wa cumi na gatanu imana iduhamagarira kwihweza muri kahise kugira ngo itwingingire kuruhuka ku isabato kugira ngo twigine iby'imana yaranguriye mu gihe cy'irema no mu gihe cy'icungurwa ariko mu bahe burayi igice cya kane ku murongo w'icyenda hamwe n'uwa cumi na rimwe hoho Pawulo agaruka ku kintu kidasanzwe hatubwira ko imana yateguye ikiruhuko cy'isabato cyo muri kazoza naho harerekana ubundi buryo bushasha bwo kubahiriza mu isabato ikiruhuko cy'isabato si icyo kwigina gusa insinzi zo muri kahise ariko kandi no kwigina amasezerano y'imana yo muri kazoza hano niho ubutumwa bwiza buhagaze nta handi ntabwo twiteze ntabwo twigina gusa ibya kahise ahubwo mu kwigina ibyakahise tuba turonse n'akaryo keza ko kwigina ibyakazoza kubera yuko bidutera kutagwa mu ikosa nk'iryo bo baguyemo ryo kutizera bananirwa no kumvira imana abantu bo mwa kino gihe tugomba kwizera imana ku buryo bushitse ibi iyo ndiko ndabivuga ndashaka ngo usome neza amajyambere ya paul kuko yavuze ngo yarabisobanuye neza aravuga ngo abisirayeli impamvu batashyitse mu buruhukiro nuko imana yari yababwiye yuko bakwiye bukakuziriza umunsi w'isabato kubera yuko ari imana yabaremye kandi yabakuye mu gihugu cya egiputa ariko bobo barayica barica isabato ntibayitondera kandi twamaze kubona impamvu batitondeye isabato ni uko batizeye bituma badashika mu buruhukiro twaciye tubona yuko hariho irindi sezerano rero ryo muri kazoza uburyo bwa kazoza bwo kubahiriza mu isabato bwamye na ntaryo ari bwo buryo bwa mbere uhereye ku kuremwa kw'isi ntabwo bwigeze buhinduka ku mana usibye gusa abantu batumva bagakora ibintu bitari byo nayo ubundi uburyo imana yari yarategekanije muri edeni yuko isabato itegerezwa kuruhuka erega nibwo buryo nyene yahamagariye abisirayeli kuyiruhukamwo kubera yuko bame bibuka yuko ari imana ibeza kandi ari izobaho uburuhuko budashira mbere no mu gihe turuhuka isabato twigina ikiruhuko kidasanzwe cy'isabato kizoza muri kazoza nibwo buryo buno buryo buhuye n'uburyo bwo muri kahise imana iradusaba kwigina ibikorwa byayo by'incungu biciye mu kubahiriza isabato kubera ko isabato yera kandi iza ku isonga y’igikorwa cy'incungu turonka mu irema rishasha umwanditsi umwe yitwa theodore freyndem mu gitabo cyiwe yanditse muzingo igitabo yise the sabbath anticipation of redemption eh, yanditse eh, volume ya cumi na gatandatu urupapuro rw'amajyana ane na mirongo ine na gatatu hamwe n'amajyana ane na mirongo ine na kane mu gitabo cy'icyongereza yatanze inkuru avuga ngo abisirayeri babajije wa wundi agororotse ati mbega twebwe twumvira amategeko yawe tuzohabwa iki uwo nawe yaciye ababwira ngo isi igiye kuza abantu bose bumvira imana nta kindi babikiwe nk'uko abisirayeri bari babikiwe kanani yo ku isi na twebwe tubikiwe isi nshasha abisirayeri baciye babaza uwo agororoka ati none twobye iyo si uzoduha isagute niyahe uwagororotse nawe yaciye ababwira ati hinge ndaje ndabereke uko isi igiye kuzizosa aca abaha isabato isabato yabayeho kwigina kunezerwa no gukenguruka iyo tuzirira isabato tuba twerekanye ko twizera amasezerano y'imana haba amasezerano yo muri kahise n'amasezerano yo muri kazoza ko twemera ingabire yayo y'agakiza isabato ni ukwizera kuzima kandi gukora mu gihe cyose ubuzima bukibandanya kubahiriza isabato bizoguma kumbure ari akanyo keza ko kwerekana ko twacungujwe n'ubuntu biciye mu kugiranira ukwizera no kwegereza cyane cyane bimwe bitagabanije imitima yacu ku mana Biranegereje kandi birumvikana cyane kuba pawulo mu cyete cy'abaheburayo yakoresheje ikiruhuko cy'isabato ntabwo yavuze dimashe oya ahubwo yavuze isabato kubera yuko intimatima yo kugira neza kw'imana biboneka ku isabato nicyo gituma isabato ari ikimenyetso kiri hagati y'abantu y'abantu n'imana iyo umuntu aruhuka isabato aba yemeza yuko imana ari umuremyi wiwe kandi akemeza yuko imana yamucunguye kandi akerekana ibyizigiro n'ineza n'umunezero afise n'amaso yiwe ukuntu yitegereza mu buzima azohabwa mu isi nshasha none tuvuge iki tuvuge yuko umuntu ataruhuka isabato aba atemera cyangwa atigina yuko imana ari umuremyi wiwe tuvuge iki tuvuge yuko isabato umuntu ataruhuka isabato aba ari arahakana kutaruhuka isabato aba ari guhakana yuko yesu kirisito ari umucunguzi wiwe tuvuge iki tuvuge yuko umuntu ataruhuka isabato aba ariko arahakana yuko atasi nshyashya izobaho aba ariko arafuta amaso yiwe tuvuge yuko umuntu ataruhuka isabato aba ahumye adategereza kuyihweza ibyizi atabyizigiro bya kazoza afise biranezereje cyane kuba paul kandi birumvikana kubera yuko paul yari yarize neza yigishijwe na yesu kirisiti by'iyobokamana kuba atakoresheje mu gitabo cyiwe dimashe ariko yakoresheje ijambo isabato nk'ikigereranyo cy'agakiza kabonerwa mu buntu imana itugirira ikoreshwa ry'ikiruhuko cy'isabato muri ubu buryo ryerekana ko isabato yashyizwe hejuru kandi ko yamye yubahirizwa n'abizera uhereye mu kinjana cya kabiri inyuma ya kirisito ukubandanya nk'uko biri turabona ikimenya ikimenyamenya cy'ingingo yo kuyihindura yafashwe n'ishengero rya kirisito ishengero ryiyitwa kirisito kuva ubwo isabato yaciye ireka kuba ikigereranyo cy'agakiza ahubwo iba ikindi kintu isabato yahavuye ifatwa nk'ikigereranyo cyo kubahiriza amategeko y'abayuda n'isezerano rya kera bakavuga ko ari ikimenyetso cyo kubahiriza amategeko y'abayuda isezerano rya kera rya rindi ryategerezwa kurekwa kuyubahiriza byaciye bihinduka cyo kimwe no kuba umuyuda nk'akarorero umugabo yitwa inyasi wi antiyokiya yavuze yuko abantu babayeho bisunga itegeko rya kera bashyizeho ibyizigiro bishasha ntibacubahiriza isabato ukundi ahubwo bubahiriza umunsi w'umwami umunsi ubuzima bwacu bwazuranwe na kirisito ni kuvuga ngo kubera ubushobozi bwa satani ubukristo gito bwahavuye buhindura ibintu bwahavuye buvuga yuko isabato ari kubahiriza amategeko y'abayuda ataco bikivuze ku bukristo bwo mwa kino gihe buno bukristo bushasha atari ubukristo buboneka muri biriya bwahavuye buvuga yuko hakwiye kubahirizwa hakubahirizwa isabato hakwiye kubahirizwa umunsi washizweho yuko hakwiye kubahirizwa umunsi washizweho n'abantu dimanshi ariko ngo abo bantu bakaba bawushyizeho bavuga yuko ari umunsi w'umwami umunsi yesu yazukiye ko umunsi ubuzima bwacu bwazuranywe na kirisito ariko bitaboneka muri bibiliya ndashaka kubabwira yuko buno nibwo buriganya satani yamye akoresha uhereye kera satani ntabwo ashaka yuko ubuzima bw'umuntu buruhuka kubera yuko arazi yuko kuruhuka isabato bijyanywe no kwezwa bijyanye no kurema ukundi gushasha bijyanye no gukura icyaha mu gihe satani wewe yifuza yuko abantu baguma mu cyaha nicyo gituma agwanya yihanukiriye isabato maze agashyiraho irindi tegeko ryiwe igihe abantu baba bari bararuhuka dimashe nta kumvira imana baba bariko barumvira umuntu yashyizeho iryo tegeko ryiwe ibyo byagiye bikorwa n'abantu benshi bo mu gihe cya kera mbere abakirisitu abiyitwa abakirisitu bo mu gihe cya kera batanguye konona isabato barayituka bayigira nabi bayitwa yuko ari ubukoroni bwa kiyuda ari ibintu byari byikoreshwa abayuda ubu bitaka ituraba hamwe n'ibindi bahakanye bararengwa yuko isabato ari ikimenyetso cy'agakiza gatangirwa ubuntu ibyo byatumye bayikura mu ishengero ryabo bitwa rukirisito isabato y'amara yoyo itwa itumbereza isabato yoyo ubwayo yo mwa kino gihe cyangwa yo mu gihe cyahise cyangwa yo mu gihe kizoza yoyo itumbereza abizeye yesu kirisito bukuri ku bikorwa by'irema nk'ikimenyamenya cy'ububasha bwayo bwo gucungura abantu mu gihe itwibutsa amahoro twatakarije muri edeni itubwira iby'amahoro twongeye kugarukanwa kugarukanirwa biciye mu mukiza kandi ikintu cyose cyo mu byaremwe cyama gisubiramwo ubutumire bw'imana ngo nimuze kuri njyewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura mugenzi reka kubandanya ukomantaza umutima nk'uko twamaze kubyumva mwa kino cigwa nta handi twaronse ho gupfirira atari muri yesu kirisito kandi duhamagarirwa kwizera maze tukaruhukana na yesu kirisito igihe yari ari ku isi yatubereye akaroro keza mu kuruhuka isabato mbere n'intumwa zashoboye kugendana nawe Na nyine zatubereye akaroro keza mu kuruhuka isabato kuruhuka isabato ni ikimenyetso cyo gucungurwa kandi ni ikimenyetso cyo kwezwa birashoboka kuba mugenzi uwoba utari bwaruhuka isabato nawe kandi mbere biranashoboka kuba yuko kino gice cy'abaheburayo cya kane utahora ugitahura neza kumbure wahora ugitahura nk'uko abigisha bawe b'iby'idini n'ibya bariya bakirisito twamaze kudondagura mwa kino kigwa bavuze bivugiye bagasobanura ukuntu